тамақ ашу ақырғы кезде фастфуд деген бір тренд пайда болды да адамдар ушу көчөдө баратып эле мындай шомпурга илинип турган неттер булочканын ичине салып бере коет анан анын бир кофе менен бир нерсе менен алып иче коесуң акчасы деле арзан көчөдө туруп эле жегенге ыңгайлуу бирок барган сайын ушул индустрия кадимки тамак аш рыногундагы лидерлик өтө баштады акыркы кезде жаңылыктардын бири биздин кыргыз жигиттерибиздин өздөрүнүн да ошондай ишканалар пайда болду азыр мен э, шаарыбыздагы уже франшизаларын чыгара баштаган бир сегизден ашык э, филиалы бар тармактуу эки дост фастфуд ашканасына кирип чыккым келди татым эки дост деп аталат муну башкарган жигит э, негиздөөчүсү азамат исакбаев айтмакчы москвада иштеп таап келген акчасына ачкан ишкана салам алейкум зал жарық өз алдынча стилде жасалгаланган столдор официанттар кадимки эле орто класстагы ресто ашкана ассалому алейкум биз даярбыз мына фартты кийдик чепчикти кийдик перчаткини кийдик азыр эми могу көрүп турган кадимки эле биз көнгөн шаурма фаст фуд өзі шындығында қандай даярдалады жана біздің жігіттер қандай даярдап атат мына сұраған сураган экенсиздер азыр анда кеттик анткени биз фаст фастфудту жакшы көргөн эл экенбиз да тез арзан деп жейт экенбиз кантип жасалат өзү каерде кандай маселеси бар кухняга кирип изилдейбиз кеттик арбаңыздар кызым кандай қызым мына ашкана чакан эле бөлмө чакан эле бөлмө биягы бир үч метр биягы бир төрт метр бирок ушул бир күндө мынандай шомпурдан бир экөө үчөө кетет бул эмне болгон шомпур мына ушул паста мен да биринчи жолу көргөндө таң калгам да мынагу фастфудтун пастасы муну еттен майдан калемпирден койчу ар түрдүү ингредиенттерден даярдашат пастаны атай даярдап беришет шомпур менен мына бирөөсү бир элүү телеарнаның тегереги чыгат мына ушундай шомпурду алып келишет алып келгенде кандай бир жерин тактап коюлу шомпур бойдон эмес мынандай паста бойдон алып келет мынакей ох мына пакетти алып келет мына паста көрдүңөрбү кадимки эле пластилинге окшогон кадимки эле сүзмөгө окшогон ооба сүзмөгө десек оңоюраак түшүнөт ушуну алып келет анан жигиттер муну мынагу столдо мына ошол жерде мына ошо шомпурга орошот жақшына қайғыл орошып қамдап қойышады айтмақшы мұның екі достың шомпырындағы паста бізден сертификат алған еттен жасалады құттыбек чп құттыбек сілерге да үшін жариялап қойын, құттыбек деген чпсы бар болса демек бізден сертификат алған бізден сертификат алды деген емне біз ушундай текшерип тұрауыз, керіп, Э, ошоны кандай текшерип аткан болсо ошондой эле текшерип турабыз ошолордон эйте алат анан дагы бир жери да ассортименти бар кааласа ачуураак кылып бер дейт кааласа шор кылып бер дейт кааласа иши кылып этин мынча процент көбөйтүп бер майын мынча процент көбөйтүп бер деп өздөрү пастанын заказ берет бул өздөрүнүн технологиялык сыры анан ушуну алып келет жанагындай пакетте паста андан муну балдар оройт эми фастфудтун экинчи жагы мына караңыздар беле бир өзгөчөлүк бар Dayarı gana kızım. ач ачып ver. Dayarını ач бер. Э, Маселе салатта салаттыра қарайық бір қарағанда мына қадимкеле бадыран қадимкеле помидор жана бадыран мен сұрап атам, қай жерден аласыңар бұны көп фастфудтар базардан алады базарда белгісіз да теплицаныкі қандай теплицаныкі қандай шарт бұлар мұны эле диқандан алады екен төрт жылдан бері ошо ачылганына төрт жыл төрт жылдан бери бир эле кишиден алат жана бул кадимки ачык талааныкы огороддуку ошо киши камсыз кылат мына мындай кылып туура алат мына колдо туура алдыбы колдо туура мындай даамы башка образга кирип кетпеңиз кийинкиси картошка картошка дағы көздің картошкасы биылғы картошка бул да беріледі дыйкандан көрүнгөн жерден алынбайт таңдалып алынған картошка мындай тууралгандан кийин кейін мына размерімен бул да қолды мынау қолды и бұл жерде фритюрница мына үшін фри даярдалат қанша минутта даяр болады бір фри беш минутта даяр болады беш минут кылып көрөлү бір чеңгел салсам болады мынау үш порцияға үш порцияның картошкасы салынады ну қанша грамм примерно примерно жарым килограмм тегерегі болады жарым килограмм үш порция мына май бұжылдап жатады мінекей мынау май қандай май бұл лучезарная май сертификаты бар сертификаты бар келе су май Су май келе су май кеттик беш мүнөттө беш минут. так чипсы даяр болгончо мен тилердин убактын арта албайын Эми кайра залга чыгабыз азыр. Залда эмне иш болуп атат? Мына силерге көрсөткөн паста мына мынака келип илинет мынакей. Салам алейкум. Салам, мынер канча градус? Канча градус бар мынерде? градусу? Ооба. 35-30 градус болады бұл жақтың градусы. А бұл жақ бізше арғандай. Қарала, паста мына қатмарында майлары менен мына ушундай жонулуп турат жоғын кесіп қойдың ба жоғын кесіп қойдым өзіме салып бересің еді ғой мынау ұшыл кәдімгі адал сертификаты бар паста а мынау жағында тоқтан даярдалады бұл ТОғықтың сертификаты қына, мен сертификатын көрдім украинадан келген сертификат мироновская фабрика, россия федерациясының украинаның аррайт деген бізге ұқсаған ұйымы бар мына ошол ұйым берген сертификат бұл биыл 2020 жылы 3 январда берілді. демек азыр күчүндө бұл тоқтан жасалған фастфуд жасашын қарап қой мына біздің жігіттердің жасап жатқанын қарап қой мына оны қайдан аласыңдар шаурманы а лавашты лаваш кешеден жасаймыз біздікі жергілікті Де? э 4 жылдан бері 4 жылдан бері 4 жылдан бері бир кешеден алабыз бір фастфудты қанша күн кетеді минуттан емес егер ертерек жасаса алған ертерек қанша секунда 30 секунд 30 секунда мынау бір адам қаншаны жесе тояды бір обычныйды жесе жақсы құрсақ ашқан болса тояды да ал эми мындай тамақ ішіп арқасынан жеген келе болса обед қылғанға мысалы үшін мини жасайды бір күнде қанша клиент келеді қызым бір күнде жүзден ашын келеді жүзден ашын келіп халал бұл дегендерге не дейсің халал дегендерге біз өзіміздің алынған атайын сертификатсыз көрсөтөбүз ошол эле учурда ишеничтүү экенин өзүбүздүн жасап даам аркылуу беребиз рахмат бул зал залга бир күндө жүздөн ашык адам келет дейді бұл мен метрлерге бір көрсөтөйүн дегеним эки момент болгон да биринчиси биздин жөнөкөй эле өзүбүздүн жигиттер кичинекей эле жерде ушундай ішкерлік баштаса болот экинчиси адал ішкерлік баштаса болот болгондо да мынау фастфуд барлығы эле адал эмес фастфуд адал болуш үчүн мында да ыкыр чыкырлары көп ошон үчүн биздин сертификат менен иштеген фастфудтарды жеңиздер эч кандай даамдаткычы жок даамдаткыч кошпойсуңар ошол жоқ мен айтайын деген жаңа глутамат натрий тегі бұлар қосылды жоқ андай қосылған вот адамдардың атайын тилин бөліктірүүчү препараттарды кошот көбүнчө фастфудтар эмнеге фастфуд же менчи оокат жегендей болбойсуң ошого келіп жей бересің. буларда андай жок бүт натуралдык жанагындай жасалма даамдаткычтар жоқ. Ең жасалмасы кетчуп азыр эми муздаткычты карап көрөлү муздаткычта эмнелер бар так анча деле көп нерсе Жок, мына болғаны мен көріп атам сосиска бар экен. Бул хот догтікі а хот дог тумар тумар ал халалдыкы, бизден сертификат алған біз өзіміз де жейміз бұны сыр бұл сыр адал сыр сертификаты бизден эмес, бирок башка алынған сертификат жана сычужный ферментинин адалдыгынын тастыгы бар брынза жергиликтүү өзүбүздүкү жергиликтүү жана кетчуп кадимки эле кетчуп помидордон натурал кетчуп башка эч нерсе жок мына текшергенде ушундай эчтеке жок башка фастфудка гана керек болгон нерселер бар жана тазалык тазалыгында кеп жок биздин да бушайын деп калды бышты десек болады мына бышты э? көріңдер сап сары мұны бияққа жаққа отырамыз ба бияққа 5 секунд майын ала аласыз а сіз қырып алуш керек екен да жоқ мындай ух ты біреуін жеп көрдің ба бисмиллахи рахмани рахим анан бул жака келип бул жака салыңыз и кайта болды нечкандай оорлугу жок бирок енді білесіңдер біз ұшыл ишкананы халал сертификатына өткөрүү үчүн канча убакыт кеткенин білесіңдер, мына текшерүү беш мүнөт кирдик муздаткычты қарадық, етті қарадық, сертификаттарын қарадық, тазалықты қарадық. қыздардың ішін қарадық болды да 4-5 момент а сертификат алғанға қанша уақыт кетті білесіңдер бі? бір жарым ай кетті сертификат алғанға бір жарым ай біз ушул жерде иштедік біздің балдар мына ошондай халал сертификатын алу оңой емес ошондуктан халал сертификатын алгандан кийин башка бир нерсе кошууга булар кызыктар дагы эмес кызыктар да эмес эмнеге тазаланып алгандан кийин ким кайра кир болгусу келсин мына ушундай эки достун фастфуду азыр биз өзүбүздүн тыйыныбызга сатып алып кардар катары жейбиз азыр